Verde pintada pola lúa baixaban lenas as augas As augas novas do río, do río fermosas augas Nin as peas nin o vento conseguiron acabar O seu murmurou tan branco as estrelas semexaban Repintada pola lúa albarelas barras As augas pousaban na terra ricos de vida mollada. Mollada.